प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए मोदी ने अपने मंत्रियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को स्टाफ की नियुक्ति में सावधानी बरतने को कहा है मोदी नहीं चाहते कि उनकी सरकार में वंशवाद और रिश्तेदारों को बढ़ावा देने जैसी बातें हों प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ाया पहला पाठ प्रधानमंत्री मोदी ने दी अपने मंत्रियों को सलाह भाई भतीजा वाद से बचे मंत्री फिजूल खर्ची से दूर रहे मंत्री पद संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कड़े आदेश दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के सदस्यों को फिजूल खर्च पर रोक लगाने और परिवार वालों को पीए और पीएस ना बनाने की सलाह दी है प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी सलाह दी है कि सरकारी बंगलों को सजाने संवारने पर ज्यादा खर्च ना करें साथ ही ये भी सलाह दी है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें और ये भी कहा कि सभी मंत्री विदेश यात्रा से पहले बकायदा उन्हें इसकी जानकारी दे प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को भी जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि अधिकारी समय और दिन निर्धारित कर ले और जनता की शिकायतें सुने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के शुरुआती दिनों में ही अपने मंत्रियों को खींच कर रखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने भले ही छोटी मगर बेहद जरूरी हिदायतें अपने मंत्रियों को दी है ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਟੀਵੀ